跳旁边啊！嗯哼嗯哼嗯哼嗯哼哦吼！哦超讨厌这个房间的，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静。 No， <laughs> 过关了。我虽然有强迫症哦，但是那边那些钱币我就算了吧，那我就离开，感恩呐。 想学特效，想分享自己的作品，快到六子渊秘密教学社团，脸书搜寻“六子渊特效教学”，限时开放加入。